ricetta per la tenerina dei virgini. Praticamente si prende una terrina vuota e un'altra terrina sempre vuota. Prendono quattro uova e si separano, tuorlo e chiara. Il cioccolato, la ricetta classica direbbe 200 grammi, noi ne facciamo 400. Dopodiché a fine fusione del cioccolato, che va fuso a bassissima temperatura perché sennò poi ci sciolgono alcuni buchi grassi, è un casino, arriva l'aggiunta del burro che deve essere già stato tirato fuori un po' prima, in maniera tale che si sia un po' dire, ammollito.